Sziasztok! Szóval most azt terítettem ki, hogy itt esik le ilyen. De hogy azt, hogy az a hatalmas nagy fűrészgenyót hogyan találom el, majd azt, az meg csak kérdés. tasszom a farhókra. Farhó, farha, hát ez szivat. Farhó, farha nem bírok. Akkor bassz magad, ahol vagy. azok olyan nagy fűrészek, ugye most csak szivatsz. Hát, hát, hát, mondhattad volna. Ilyen szar. GG. sokkal jobban megy. Most vettem észre, gyerekek. De ez hogy kell? Biztos van nem úgy, ahogy csináltam. Hogy itt a falhol. Biztos hangos volt, gyerekek. Azt csinál mint egy pó. Nem csináltam! Ne! Ezt nem csináljam meg. Hogy rohadná el, te kurva! Hogy nem lenni? Fönn kell menni. Így. Így. hogy csináltam? Tekerjétek már vissza, légy szíves. vissza, vele kell menni, te hú! Te húdalom! követelés. El nem hallja. El lehet pucolni innen, te takarodj. Kunok belebúj. Uh -huh. Ez elég szoros a helyzet, gyerekek. mikrojag. Akkor tűnünk. A kórház. Ebben mind a összes pályát ki kell mennem. Nem is tudjátok, hogy mi lesz. Hogy négy kell, mindig. Nem tudom. az, hogy a falon volt. Egy attent láttátok? mit csinálsz, te agyatlan? Rohadék. Mm-hmm. hogyan kerüljem ki? Ha látnád, hogy esetleg meghalsz, akkor véget de úgy. PSI. KSI. Xbox 360. Hogy sort csinálsz? De mit csinálsz te, Nyomod? Szar vagy, szar vagy! Sajnálom, de ezt kell, hogy mondjam, hogy szar vagy. És ez még csak a második pálya, Mind lehet látni. Nem. nem tudom, hogy kell megcsinálni. Hát kiviszünk egy párat, ami nem megy, azt kiadjuk. Hát majd visszatérünk rá a sorozat végén. De hogy, hogy csináljon meg? mondhattad volna. Hát te megint meg kell venni a új golyót, az pedig a második, az második szinten gyorsabban lő, mint itt. Szinte amire leérek, bekerít az a fusszopó. Te jó, tűnjél innen, tűnjél innen, tűnjél innen, te szó. El akar, nem akarlak látni. El is köszönök itt. Uhum. Nincs is fal. Aha, izéje majd te. Mi ez ez? Azt a nyomva. Nem azért vettem fel a pluszpontot, hogy most meghalljak. Miért vettem fel, hogy átkapjak egy plusz izét? Hát az nem ér semmit. De mit csinál? Te bassz meg. Switch karakter. Nekem hat van. Álljon csak meg, ezen a pályán nincs hat. Mi a kurva? Nos, Cioè, ej, prendi Jamesa.